Uş gülü şairi. Ama rehük haldır. Allah vaktin kulak. Ya Allah ismezcen belki. İsmezcen. Aha! Krezu. Sad krezu. No. Yaşlı yeten pistir. Krezu. Krezu. Allah teşekkür koy Allah. İm baht ya. İm baht ya. İm zibaht ya. İm zibaht. Kümeh gon vaz. Rekayaten huadi. Kümeh gon. Bitmiş aya nazi buyruk kudavazını bak güzel ya Bitmiş aya nazi buyruk kudavazını bak güzel ya Revez ahlat kelay kuluk kardeş bir şahat güzel ya Revez ahlat kelay kuluk kardeş bir şahat güzel ya Abi mektep lahzazı вадіс яке назіпав, хам я вазін, ехір жаваб. І вадіс яке назіпав, хам я вазін, ехір жаваб. Gazal mişana sasılıp zirik aya şad güzel Gazal mişana sasılıp zirik aya şad güzel yar Согласись, вилотраху, пониню, прицелерихман. Ихан визон яхчурус, регегид бес жедан нурус. Воскичита чухти бурус, Воскичита чухти бурус, гудай тур сарерихман. Asenfiz was akur ahwar Vügürüka jeda çakar Asenfiz was akur ahwar Vügürüka jeda çakar Zihile var revüncut var Akaydak zaya güzel ya Zihile var ak haydaş kıza güzel yar Süleyman Cumhur Aziz yar Ahmak Arif sefesi yar Süleyman Cumhur Aziz yar Ahmak Arif senesi yar Tel kayama arkası yar Düz apazun heyre kıyfan Tel kayama Düz apazun heyre kıyfan كالبيانا أخسيا جزء أقوازو إلي غيبان كالبيانا أخسيا جزء أقوازو